राजकिशोर वर्मा आपको भातखंडे रजत पदक प्रदान किया जा रहा है जो संस्थान की तरफ से दिया जाता है तालवाद्य विभाग में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए राज रानी गौतम आपको पंडित भातखंडे कांस्य पदक संस्थान की ओर से प्रदान किया जा रहा है ताल वाद्य विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काविंदु अभिषेक कुरी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपको पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज स्वर्ण पदक संस्थान की वरिष्ठ फैकल्टी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा द्वारा प्रदान किया जा रहा है